Hazır. Daima hazır. Atla. Benden isminizi istiyorlar onlar tutmuşlar iki yakamdan Diyorum olmaz süre gelen erozyonun en pahalı kaybı iken arkadaşlık Ben bu sınavdan kalmam Biz ne kadar değişmişiz öyle ayan beyan diklenirken hayata sonuna baktık bayağı Korku nedir bilmeyiz. Korku nedir bilmeyiz. Biz dağlar neleri. Biz dağlar neleri. Yuva yaptık göklere. Yuva yaptık göklere. Baş döndüren yerlere. Baş döndüren yerlere. Engel tanımaz aşarız. Engel tanımaz aşarız. komandası Düşmanı çelik ben pençemlezerim Düşmanı çelik ben pençemlezerim Her yerde ben varım Her yerde ben varım Karada Karada Havada Havada Denizde Denizde Gölde Gölde Yatakta Yatakta Batakta Batakta Her zaman ve her yerde Her zaman ve her yerde Hazır Daima hazır Hazır Daima hazır Kim Komando Kim Komando Olamazsın Ya Olamazsın Ya Komandolar Allah komandolar! Allah!